Найбільший в регіоні Сєвєродонецький центральний ринок облспоживспілки запрошує за покупками. На вас чекає широкий асортимент всіх груп товарів, величезний гастрономічний. Чний павільйон порадує свіжими натуральними продуктами від виробника, гарантія високої якості, оптимальні ціни та широкий вибір, величезний асортимент одягу, взуття та господарських товарів. Адміністрація ринку запрошує до співпраці сільгоспвиробників і підприємців. Свіродонецький центральний ринок завжди вигідні покупки для всієї родини. шоу «Все пучком» на Люкс-ФМ. А в кожен офіс країни від нас Дідзьо. На роботі слухай Люкс-ФМ. Ми з тобою Центральний ринок міста Попасна запрошує обрати найкращі та найсвіжіші продукти від виробника. Тільки свіже м'ясо та ковбаси, овочі та фрукти, бакалія, гарантована якість, величезний вибір одягу та товарів для господарства. Ми створили усі умови, щоб ваші покупки були безпечними, зручними та вигідними. Обирайте найкраще. Попаснянський центральний ринок облспоживспілки чекає на вас щодня щодня з вівторка по неділю за адресою вулиця Миру, 6. Приколи, сучасні хіти, класний настрій, розіграші, подарунки, анекдоти. Вдома слухаємо «Люкс-ФМ» ем. Розважальне радіо номер один. Я вітаю вас на телеканалі Ірта, який, як завжди, в курсі всіх подій. Це програма Репортер. Мене звати Ірина Козирєва. І прямо зараз ви побачите. А чому не розбираєте? А де ваші глаза? По-моєму, процес йде в повному розгані. Столичні експерти поділились власними думками та спостереженнями стосовно тієї ситуації, яка на зараз відбувається в країні моя мечта сбылась, понимаете? Я заняла первое место в чемпионате мира. На улице гуляла с родителями. Мама ваша? Не ее. У станиці Луганській розпочали демонтаж фортифікаційних споруд.